40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 24. Today is day number 24. Und es geht um das Thema Glaube. And today we have the subject faith. Glaube und Reich Gottes gehören zusammen. Faith and Kingdom of God belong together. Und wir lesen es, ähm, was ist möglich für einen Glaubenden? Jesus sagt in Markus Kapitel 9, Vers 23. Uh, äh, Jesus says in Mark 9, verse 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Glaube öffnet die Tür für alles. Faith opens the door for everything. <laughs> Im Reich Gottes ist alles möglich. In the kingdom of God, everything is possible. Jede Heilung. Every uh, healing. Jede Dämonenaustreibung. Every deliverance. Jede Befreiung. Uh, yeah, every All can be set free. Alles ist möglich All is possible. für den, der da glaubt. For those that Durch Glauben versetzen wir uns auf eine Ebene des Reiches Gottes, wo alles möglich ist. <laughs> ich möchte dich ermutigen. Durch Glauben wird es nicht besser. Through faith, things are not getting better. Sondern durch Glauben transformiert sich alles. But, but through faith, everything is being transformed. Ja. Äh, Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, äh, In Mark 1, Vers 15, Jesus says, das Reich Gottes und Glauben gehören zusammen that the kingdom of God and faith belong together. Wir lesen. We read. Jesus beginnt ähm, beginnt äh, folgende Botschaft und sagt: Die Zeit ist erfüllt. Uh, Jesus is starting a, a new message and he says, the time is fulfilled. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. And the kingdom of God is at hand. Tut Buße. Repent und glaubt an das Evangelium. Also das Reich Gottes ist nahe gekommen. The kingdom of God is come close. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Reich Gottes und Glaube gehören zusammen. Kingdom of God and believing belongs together. Möchte dich ermutigen, dass du glaubst. I want to encourage you, start believing. Aber woher kommt der Glaube? Where does the faith come from? Und was ist dieser Glaube? And what is faith? Und das wollen wir jetzt ähm, wollen wir zusammen verstehen. That we want to understand now together. Was ist Glaube? What is faith? Es ist Hebräer 11, Vers 1 and Hebrews 11:1 sagt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Aha. Hebrews 11:1 says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Glaube ist also eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Faith is the is is uh, the transformation, the substance of things that you hold. Mhm. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. And an evidence of a conviction of things that you don't see. Also, mit anderen Worten bedeutet das, With other words, it means, du hast eine Hoffnung in Jesus. You have a hope in Jesus. Und der Glaube And the faith bringt es in die Wirklichkeit hinein. Is bringing it into reality. Und zweitens, And second, Du siehst etwas noch nicht. Aber du bist überzeugt. Absolut überzeugt. Von Dingen, die du noch nicht siehst. Das ist Glaube. Als die äh, Ärzte zu mir gesagt haben, du wirst im Rollstuhl sitzen. in zwei Jahren ist es zu Ende. Du bist äh, unheilbar krank. Ich habe das Wort Gottes genommen. Immer wieder ausgesprochen. Durch seine Streben bin ich geheilt. Und in meinem Herzen ist Glaube zustande gekommen. Und ich wusste eins. Ich bin geheilt. Nicht ich werde geheilt. Uh, I, am healed, not ja. I will äh, Warum? Why? Weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Because the word of God says, I am healed. Körperlich war ich total krank. Uh, physically, I was totally sick. Aber in meinem Herzen wusste ich eins. Uh, but in my heart I knew one thing. Ich bin geheilt. I am healed. Weil das Wort sagt, ich bin geheilt. Because the word of God says, I am <laughs> healed. Das ist Glaube. That is faith. Ich habe es noch nicht gesehen. I didn't see it yet. Aber innerlich schon äh, gewusst. But within me, I knew it already. Das ist Glaube. And that is, that's ist faith. Eine krasse Spannung ist das. This is a, a, a real big tension. Ja, innerlich habe ich es gewusst. Uh, inside of me, in my spirit, I knew it. Körperlich war es nur gar nicht da. Physically, nothing was seen. Und das ist Glaube. And that is faith. Und Jesus hat immer gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und ich wünsche dir übernatürliche Wunder in deinem Haus. I wish for you supernatural miracles in your house. Übernatürliche Wunder in deiner Gemeinde. Yeah, supernatural uh, miracles in your church. In deinem Geschäft. In your business. In, äh, in deiner Nachbarschaft. In your neighborhood. Weil du glaubst. Because you are full with faith. Und Jesus kommt und sagt, dir geschehen nach deinem Glauben. And Jesus is coming and says, may it be done unto you according to your faith. Im gleichen Kapitel lesen wir in Vers 6, In the, the, the same chapter, verse 6, we read, Hebräer 11, Vers 6, uh, 11, verse 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. But without faith it is impossible to please him. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Gott gefallen willst, I want to encourage you when you want to please God, habe Glauben. have faith. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Without faith it is impossible. Also wenn du Gott wirklich gefallen willst, Lass dein Glaube wachsen. Mm. Woher kommt Glaube? Woher kommt Glaube? Wir wollen es lesen in äh, Römer Kapitel 10, Vers 17. And in Romans uh, äh, äh, verse, uh, chapter 10, verse 17, we're going to read. Ähm, also wenn du Glauben wachsen lassen willst, If you want faith to grow, äh, woher kommt dieser Glaube? Where does it come from? In Römer 10, 17 sagt, In Romans uh, chapter 10, verse 17, also it ist der Glaube aus der Verkündigung. So then faith comes by hearing, und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. and the hearing by the word of God. Momentan seht ihr uns right now you're seeing us. Und es ist auch schön. <laughs> Amen. <laughs> Aber Glaube kommt nicht vom Sehen. But faith does come from seeing. Glaube kommt vom Hören. Faith comes by <laughs> hearing. Und es ist gut, dass du das Wort Gottes hörst. And it's good that you hear the word of Mach deine Ohren zu für Sorgen. Yes, close your ears for problems. Mach deine Ohren zu für, für, für, für Depressionen. Close your ears for depressions. Mach deine Ohren zu für Zweifel. Close your ears for doubts. Und mach deine Ohren auf für Wort Gottes. Denn Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Because faith cometh by hearing the word of God. Und heute bist du schon beim Tag 24. And today we are already on day 24. Du hast schon viel geschafft. You have already <laughs> come a long way. Du hast viel Wort Gottes gehört. You have heard much of the word of God. Ich möchte dich ermutigen, dass du die richtigen Botschaften anhörst auf YouTube. That you listen to the right messages on YouTube. Mach deine Ohren zu für die ganzen komischen Dingen. Oh, Und mach deine Ohren auf für die, wo das Wort Gottes predigen. Weil, weil Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Because faith comes by hearing the word of God. Und höre das Wort Gottes. Hear the word of God. Halleluja. Halleluja. Ähm, was braucht man noch neben Glaube? What else do you need besides faith? Weil Glaube alleine funktioniert nicht. Es funktioniert nur mit Liebe. And it functions only with love. Liebe macht Glaube wirksam. Love makes faith uh, possible. Ja, und das äh, lesen wir in Galater Kapitel 5, Vers 6. In Galatians 5, Vers 6, we read the following. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung oder Unbeschnittenheit irgendeine Kraft. Ja. For in Jesus Christ neither circumcision availeth to anything, nor uncircumcision. sondern durch die Liebe wirksamer Glaube. But faith which worketh by love. Durch die Liebe wirksamer Glaube. Uh, but faith which worketh by love. Hm. Glaube an ohne Liebe faith without love. ist eine tödliche Waffe. Is a deadly weapon. Glaube mit Liebe hat die Kraft, dass alles möglich ist. Ich möchte dich ermutigen, dass du Liebe und Glaube wachsen lässt in deinem Leben. Halleluja. Amen. Und dann gibt es noch einen Bruder vom Glauben. Manche mögen den nicht. Aber der Bruder vom Glaube Geduld. <laughs> und wir lesen es zusammen in Hebräer Kapitel 6, Vers 12. In Hebrew 6, verse 12. Äh, Glaube und, und Geduld kommen meistens immer zusammen. Faith and patience come together. Und wir lesen zusammen. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Ja, ich wünsche dir, dass du deine Verheißungen erbst. I wish to you, for you, that you inherit oh. your promises. Vielleicht hat Gott verheißen, dass du und dein Haus werden dem Herrn dienen. Vielleicht wartest du, dass dein unerretteter Ehepartner gerettet wird. Vielleicht wartest du, dass deine Kinder ins Reich Gottes kommen. Vielleicht wartest du auf deine Berufung. Vielleicht hat Gott schon vor Jahren in dein Leben gesprochen. Uh, und du wartest, dass deine Verheißung erfüllt wird. Du wartest auf das Erbe deiner Verheißung. Durch Glauben und Geduld. Durch Glauben und Ausharren wirst du die Verheißung erben. Ja, through faith and patience or long suffering, ja. you will inherit your promise. Und ich möchte dich ermutigen dass du Glaube und Ausharren bewahrst. Was macht Glaube? Glaube spricht. Spricht Dinge, die noch nicht sind. Auch wenn du noch nicht siehst. Sprich jetzt schon. Ich und mein Haus sind bereits gerettet. Amina, I and my house, we are saved already. Ich bin bereits geheilt. I am already healed. Mir geht's gut. I am doing very well. Ich bin gesegnet. I am blessed. Du sprichst Dinge aus, bevor du sie siehst, physisch. You speak things into existence mm. before you see them. Und das steht in Römer Kapitel 4, Vers 17. And in Romans uh, chapter 4, verse 17, we read the following. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. As it is written, I have made you a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickened the dead and caused those things which be not as though they were. Sprich bitte das Nichtseiende an, so wie wenn es da wäre speak about the things that are not seen yet, as if they were there yet already. Wenn du, wenn du ein Kind haben willst. If you want to have a child. Und die Ärzte sagen, es geht nicht. And the people, uh, the doctors say it's not impossible. Macht euch eins als Ehepaar. Make, make yourselves one Und as a couple. Sprich es hinein. And speak it into your ich kenne so viele Pärchen. Die, die Ärzte haben gesagt, du kannst nicht schwanger werden. Ah, Aber Gott hat immer das letzte Wort. <laughs> Sprich das Nichtsein da hinein. So wie wenn es da wäre. Sprich hinein, ich habe den besten Ehepartner. Oh yeah, say I have the best ich hab die marriage partner. besten Kinder. I have the best children. <laughs> Und alles in dir äh, tobt im Herzen. And everything in you is, uh, is, uh, is rejoicing. Ja, äh, ja. Und du, du sprichst hinein, ich habe die beste Gemeinde. And you speak, I have the best church. Und die beste, besten Pastor. And the best pastor. Und den besten Arbeitgeber. And the best uh, uh, boss. Und die besten Kollegen. And the best fellows. Und alle Gefühle Fellow sträuben workers. sich. And all your feelings say, but, mm. but, äh, äh genau. aber, die, <laughs> aber der Glaube, der jubelt. But faith is rejoicing. Und dir wird geschehen nach deinem Glauben. And it will be done unto you according to your faith. Sprich das Nichtseine, wie wenn es da wäre. Speak the not yet existing things into existence, as if they were there. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. The righteousness out of faith speaks. Die Gerechtigkeit aus Werken tut. The righteousness that comes from doing works is doing. Ja, und ich möchte dich ermutigen, dass du sprichst. I want to encourage you to mm. Komm hinein in die Umgebung des Glaubens. Come into an environment of faith. Wenn du dich mit Glaubensleuten umgibst, When you are surrounded by people with that of faith, bist du in der Umgebung des Glaubens. Then you are in surrounded by, by faith. Und da drin ist alles möglich. And in that atmosphere everything is possible. Beispiel. Fellow, da, I'll give you an example. Da kommt die Ehebrecherin zu Jesus. There, the, the lady that uh, broke uh, the, the what, what, adulteress ja. comes to Jesus. Und eigentlich müsste sie sterben. Uh, she was supposed to die. Aber sie kam in die Umgebung des Glaubens. Uh, but she came into a circle of faith. Und sie hat Leben bekommen. And she received life. Da kommt Jairus zu Jesus. There, Jairus comes to Jesus. Ein totes Mädchen ist da. A dead girl is there. Jesus kommt hinein in diesen Raum. And Jesus comes into this room. Und ruft sie. Und sie kommt von den Toten zum Lebendigen. Da kommen viele Kranke und Besessene zu Jesus. There are many, many uh, people that are possessed. Sie, sie, kommen, ja, sie kommen hinein in den Raum des Glaubens. And they come into the, the circle of faith. Und sie werden geheilt. And they will be healed. Und sie werden frei. And uh, they will be free, delivered. Ich, möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Umgib dich mit Menschen des Glaubens. Surround yourself with people of faith. Sprich im Glauben. Speak by faith. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Everything is possible for them that believe. Markus 11, 24 sagt. And Mark 11, 24 says, Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Um, 11.24, mhm. it says, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, which ye pray, believe that you have received them and you shall have them. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Believe that you have received it. Und es wird euch werden. And it will be done. Nicht glaubt, dass du irgendwann empfangen wirst. Don't believe that you will receive it. Aber glaub, dass du es empfangen hast. Believe that you have already received Bitte bete so, wie wenn du es schon hast. But pray as if you had it already. Das ist der Glaube. That is faith. Und dann? And then? Ähm, 1. Äh, Johannes 5, Vers 4 sagt. And in 1 John uh, uh, 5, Vers 4. Alles was, ihr auch, äh, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. For whatsoever is born of God overcomes the world. And that is the victory that overcomes the world. Even our faith. Ich wünsche dir, dass du die Welt überwindest. I wish for you that you overcome this world. Dass du den Sieg erringst. That you are getting the victory. Und was ist dieser Sieg? What is that victory? Unser Glaube. Our, our faith. Halte diesen Glauben fest. Hold on to this faith. Und Jesus sagt, Jesus, Jesus is saying, dem Glaubenden for the, for the believer, ist alles möglich. Everything is possible. Alles ist möglich. Everything is possible. Für den, der da glaubt. For those that are Und was believing. unmöglich ist bei den Menschen, And what is impossible with man, ist möglich bei Gott. Is, is possible with God. <laughs> Und vergiss niemals, And don't ever forget, du bist höchst begünstigt. You are highly favored, tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed.